мемлекет басшысына моңғолияның арханғай аймағындағы номғон жазығынан табылған құтлық елтеріс қағанға тиесілі кешен мен жазу туралы баяндадым ә, алғаш рет түрк деген жазу тасқа қашалып жазылған және біздің жазу ә, тарихымызды адамзат өркениетіне қосқан үлесімізді елу жылға ілгерілететін ә, қазба жұмыстарын және түрк академиясының экспедициялық жұмысын мемлекет басшысы жоғары бағалады бұл жазбадан бөлек Э, басқа да көптеген артефактылар табылды сонымен қатар э, академияның басқа да жұмыстарын шығарған оқулықтар туралы мәлімдедім э, және академиядағы жұмысымның аяқталып келе жатқандығын баян еттім мемлекет басшысы академияның қызметін жоғары бағалады